буджене Косоватар дикле доле роме. Пак ја виндој со орома сито на дола Косовак, нана. А мен джана котаром фактија кај орома е Косовак еден да контрибут. Thank и Косова надикля о нацизму и Косова шунге о нацизму. Котаро шунипе начили дар андо Рома. Косовака Рома насина насинани Германија, чили Чилианди Косова, ама би бакт бари Роменге андо Аушвиц, Роменге ано Биркенау, Роменге ано Матхаузен, Роменге ано Јасеновац. taj niš via Romenge andi sasti Evropa koja sas koja indirektno vaj direktno to kalo asari vašo lengo mudaripen. O holokausti kerga e romen majzorale te da mesaj javerenge te kerav e romen majzorale sske. Ano vakti kana o diktatorja hembare lumijake tinde te tasaven amari kultura, amari čip, Амари и амари историја, амаро идентитети, а мен да од ова керга мај зорало кај адивета чова живде, тај тоа мај барвале, та да му тава моро идентитети, кај амен сием рома. Насијаме јаме њек адреса ва јектем, кој те амен шај живдина, но мај елумија си тоа маро тем. Орома ситон коркоре джанде ваш ам, поро барвалипе те напенав националитет и осе национализмот те, те ден хари, но мај оромазитон сар популација хари мај ам, локе манипулиме. СБП старка о, о генерала Малипе на акцептин лорен аека сар ситон, тај акцептири бе аека сар ситон те роден те пиравенолен Англија, о, о генерала Малипе керла сах јавер. Амен вален те kera u prvu hapi, te akara institucijen të beshen paramente, te te akara in amare romen të kera edukacija, hemi promocija amare historijake. Manglapit e la iniciative, akavate na kolpe ano raipe, ano, ano raštako raipe, te mo tagelpe kaj Ακαλά Ρώμα συνέτων ανοχολοκαούση δα εκ βικτήμα σαμάιε. Δόλε βακτέσκο σαμάιε βικτήμα taj manga pe te adi kargjo pe jek dive te te odre dingjo tam jek komemoracija to vol olasnje shuka we send a group of students of all belonging to all ethnic background sending them to birkenau where they were part of visiting the commemorial centers of auschwitz but also were part of, um, they were also part of the workshops that were conducted in, in Warsaw. They were boosted with energy, saying that, yes, I was there, I felt very bad just by the fact that I saw what I saw, when I, when I, where I learned how bad my people were treated, but now it gives me sufficient motivation to work for my people. пред Васно, ке кај амен сама виктиме одоле холокаусеске сине ине о Хебреја. Канади каргела ваш ге сеске та нади каргени ваш амен. Сиамен терне кола кај не на школа ситон зорале по па аво кипе. Он мала петовен и акале кале ја бут по зорале ваш тересен те е диве е диве чабу институција те, те дол те пенџаро кава датуми тајте доли јек јек бобаро тој пена значај кали датумеске био био се бут позитивно ефектија прво би покажи да се би докажи да се него конозаринца кај ромаси не се жртва ја ке режим искери са ви са во ке разбаро бидачи пе сај манушенге патрујаден дехемеро менге onda isto bi pokaži sem bi stvorio izlaskad potrebno simpatije katori e, većinsko zajednica ačal oroma M ačal o lengoro osnaživanje. Osnaživanje u smislu to mogućnost e, e, te ove jekutne te izgradizne poroživotost em te izgradize njek amalipe savo bi tasja ovlas pozoralo eto to do bilo savjet slično situacijake саво холокаусти анзас кордуйтулум якумар оромаро коммунитети сар вахт анотанкоти ҷивдинлатай ҷивдинласине э, раклоласине машқаро ду яга вери будвер англокрисинголасине ва шодолеске соситон э, тай англокрисингонасине одолеске кайнасёре ник поро прансав manglapi të ovëll jek piku i DIP, manglapi si në kodaru Kosovake institucije të parafiningol vajte angol anorami jek dive e pelari pasko pe godi vasho holokausti kaj ulo vasho romano komuniteti. Definitivno manglapi të lepare inje mari rashtra, Gjanipia ka jemen pandar konsulin një jovasa rashtra, kërgjona neve пустика текст ја школаке, амен мангла бете интервенина, тајте дика со храмингела вашо романо дола текстија, тајте си кава акана амаро ипе, кајте си кавгел шукар а, и мажи е роменго, соске орома, виктимизи сале, палем на лепардил. Насијан, Зорало са раштрак на син Зорало са националитети и етницитети, да ја вер респектинг ја бут мај бут.